santo patrão. Sabe. Sabe Salve Ogunhê, meu pai. Ogunhê! guerreiro. Saravá, tá meu pai. Saravá, tá o cavaleiro de Cristo. Tá Amém. Saravá, algum dono da guerra. Amém. Povo dos Rios. Saravá. Saravá, linha de sereia. Vale. Saravá, mamãe Oxum. Domingão para esse irmão da Bahia? Nada. Salve o povo da Bahia. Salve. Saravá para esse Nosso Senhor do Bonfim. Vamos saravar os preto velho. Saravá preta velha majurema. o povo da pedreira. Saravá, meu pai. Saravá, pai Xangô. Salve seu majado pai. saravá o povo do Cruzeiro. Saravá. Saravá o povo da meia-noite. Saravá, Chutiriri. Saravá o povo de Cruzeiro. Saravá! Saravá o povo da meia-noite. Salve Chuma e Pombagira.